Куда идешь, гномик? Я не гномик. Ну, куда ты идешь? На, на индийский. На индийский? Праздник. Праздник. Гулять? Да. Нам будут фрукты раздавать из колесницы. А еще оденут наряды. Да, можно будет одеть наряд. А еще что можно будет делать? Ну, не знаю. Мехинди. Ну, будут рисовать. Да. Тату, да? Да, тату. тату. Ура! Ну как, нравится, Кира? Покажи, супер. А что здесь? Мама будет фоткать Киру. Нравится, Кира? Закрываем, так, разворачиваем стопу левой ноги вперед. Хватит полотно, скользим левой рукой. Центр правая ступая. Давайте сейчас поможем. Павлин. что? Киру тоже будем наряжать? Ну нет, это долго в очереди стоять. Но? Пойдем дальше? А здесь сфоткаться не, не желаете? Пойдем. Да с той стороны надо смотреть, как то это интерьер Махарадки. Что делают? Что делают? Дядя слон. Как? Где? Дядя слон. Может быть нет? Но это не слон на самом деле. А всего лишь дядя. Дай папе посмотреть. Все равно видно. Сначала, да. От главного входа в парк, сказали. День Индии. Да, Кира? Thank you.

Свежая. Вон. Она большая. При осуществлении посадки в транспортное средство внимательно осмотрите салон, Заходите к нам чтобы убедиться в отсутствии подозрительных предметов. Настоящий пикник с индийской едой, да? Угу. Что ты будешь кушать? Кира, что ты будешь кушать? Да? Индийскую еду будешь? Да. Вкусняшку? Только если оно без мяса. Без мяса. Рис. Любишь рис? Да, люблю. Путает, путает, путает. Да, да, папа любит позапутывать. Ну что, Приступим. Жор Обжорыч. Там огурчик есть внутри. Специально тебе делал. Вкуснотища? Ты любишь вообще на природе кушать, да? Сейчас мама тебе даст кашу попробовать. Индийскую. Ну как? Великолепно? Супер, что пришли. Ну, видишь, как замечательно. Мама, ты тоже кусай мясо свое. А ребенок довольный? Индийский праздник, индийская Покажи еда. нам красивую девочку. Ничок, да? Ложечку за папу? Бери. Что? Вкусная каша? Ну, это слишком ты много берешь. Она всегда так набирает. Я боюсь, что Ложи. будет не на кухне. Ложку положи. Вкуснотища. Поехали туда, прямо и налево. Довольный ребенок. Пахнет? Да. Красота? Не сиси, денег не будет. Может быть другой? А ты почему не хочешь фоткаться? Платочки. А? Пойдем посмотрим. А может быть здесь есть? Не надо. Андрей, не надо. Платочек. e Thank you. теперь, да? Красиво? Почему не поешь? Подарков не хочешь, да? Хари Кришна, Хари Рама. Ручки поднимай. Раз, два. Папа, подними. Кого? Лосева. А, а я держу. Танцуй. А ручками. Oh, кокошников нет? Кокошников. Кокошники не сегодня. Опять пробудистан. Манды 700 рублей коробка полтора килограмма. А там была подушка. Нет, а я не продаю. О, кокошник из перьев. Мама, I am Девушка, их встречать. 一起，一起，一起。 Держись за канат, давай. Потянула Кира. Просто нет? Бери, наклоняйся. Будешь делать? Давай. Разувай ее. Thank you. 我现在讲。 Ждем. Отдыхает в Хорошо? Хорошо. Все, Антон, большое спасибо. Программа продолжается. Мы летим на огромном куске камня, куда ударит от а центра Вселенной. Главное, помни. Это теперь для папы. Нет, так, чтобы было видно, что это День Индии. Как погуляла? Вкусно погуляла? Угу. Устала? Колесницу тащила? Сильно старалась? Молодец. Пару слов для истории. Погуляли? Хрюшенька, кто ж так мороженое ест? Просто люблю, прости. Пожалуйста, да? Ага. Все мороженое объела уже, да? Не, не все еще. Вкусно. Птичка какнула. По-моему, плюнула. Нет, какнула. А не плюнула. Вон голубь. Вот он он. О, целится, видишь? Да.